vazgeçer Kıyasıyım nasıl bu Yenge idrak yaratken Yenge Uzbekistan bu İşançlı kalem kabi Şarttan her yürek zarbi Yükseldi insan kadri Adaletli zaman bu Young Uzbekistan'u Young Uzbekistan'u Young Uzbekistan'u Bu gələbə halkniki Bu irada halkniki Elimdir ilhaqniki Yangi davr davramı sings hallelujah. Yengi Özbek İstanbul. Yengi Özbek İstanbul. Yengi Özbek İstanbul. Yengi Özbek İstanbul. Yengi hurmatli xonimlar va janoblar o'zbekiston respublikasi prezidenti lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan tantanali marosim yakunlandi